Шестнадцатая серия. Однажды ночью наш котик привел какого-то котенка. Мы пытались взять этого котенка, но ничего не получилось. Сейчас котенок под машиной. Устал котик, решил поспать. Кошечка вошла в наш дом, но ей еще страшно – котики пошли гулять. Конец 16 серии, котики пока не вернулись.